Всем привет! Вы в гостях у вас и Лёли. И сегодня мы устроили челлендж пицца. И мы, и мы сейчас я вам покажу, которые есть у нас ингредиенты. У нас есть лук, э, э капуста, э, горох, э, сыр, э, колбаса, морковка и грибы. Еще у нас есть вот такая шкатулка, где написаны эти все ингредиенты. И кому что попадется, то человек должен это будет все съесть. Итак, начнем. Первое. Мне попался горох. Грибы. Грибы. Я люблю грибы. Флаша грибы, да? Так. Лук. Я люблю красный. Громкий. И больше шуток. Я. Нам далеко доставать. Ну вот. Так, я нарисую. ее побольше, перебить вкус грибов. Э, Мне попалась капуста. один ингредиент, так что у нас морковь. А сыр будет всем, главным ингредиентом. Морковь тоже вкусная. Ну вот. И теперь надо всем сыр, чтобы выглядело как настоящая пицца. И сейчас мы будем это все нести в духовку на 5 минут. Вот наша духовка разогрета. Вот. А, а теперь переберешь мне лозунг? А, э, а наверх вниз. Наверное, сюда, да? Да. Ровно тут положим. Она уже включена. И мы закрываем. Все, на 5 минут. минут. А пока вы можете что-то рассказать. Пока что мы расскажем, как э, Лися убежала. Она утащила конфетку. Такую мы ее с вами плели. Я вам покажу, как лично лазит по матрасу. И говори, проверим. Проверим. Ничего не вижу. Открывай, только отходи от нее. А, а можно что угу. Еще чуть-чуть надо минутки где-то две. И нам еще надо две минутки показать. Я пока что могу показать свои фигурки. Пошли. А Настя, оставайся здесь. Неси их сюда. ней уже снимали видео, как мы ее дрессируем. Она молодчик такой. У нее четыре пакета. Вы можете посмотреть на канале, как мы ее дрессируем. И можете посмотреть на канале, как у нас тут... Так, у меня есть э, новые фигурки, которые я после видео не спила. Это э, клубничный сок. Вот есть прикольный. Эм, чашечка кофе, но у меня не хватало речинок, я уже начала плести из других оттенков. Потом у меня есть хомяк. хомяк. Он у меня набит ватой. Сейчас еще есть у меня одна... Э, э, сейчас, секунду. Вот, зуб зеленый. Куда? Ну и все остальное все, все, у меня уже было, я показывала в прошлом видео. Теперь нам надо еще раз заглянуть в духовку. Не знаю, как... Да. А? Нам скажут, когда она будет готова. А теперь Настя покажет свои фигурки, а то она не показывала вообще в видео. Она сейчас их принесет. Секундочку, подожди. Вот. Все фигурки. Она просто на видео не показывала. Да. Я, я вообще не показывала. Я сплела вот такую вот коалу на крючок или на ручку. Потом вот, вот такой вот карандасик. Кока-колу. Так, еще вот покажу из время приключений. Тут герои, но не все. До двух не хватает. Джейк вот такой вот. Потом, подержи. Фин вот. Для него я сплела портфель. Ниша, Типа лицо не видно. Вот. Так, теперь принцесса Пупырка. Теперь принцесса Бубыльком. Вот. Да. Еще там у нас принцесса Пламя. Вот. Ой, не надо принцесса. Ну, огненная принцесса, вот она. И э, леди Ливнирок. Сослися. И я думаю, наша пицца уже приготовилась. Да, приготовилась уже. А, куда нажимать? Выключаем, да. Теперь мы все выключаем. Открываем. Сейчас, секунду, а уже вот, гидро. вот белень, вот штучки лежат, мокренькие как раз. А, я Тогда уже... То будет горячо. Да. Сейчас мы возьмем... И вот сюда выкладываем, на плиту. Так, я боюсь. Давай я. Сейчас я все... Давай. Стой, держи вот так, ты держи. Так, а мы это сделаем. Вот так. И у нас получились две вот, такие вкусные вот Так, мы сейчас их разложим по тарелкам. Вот моя тарелка. Какая она вкусная. Моя вкуснее. Вот мы возьмем ножи и вилки, чтобы нормально было нам резать. Все такое вкусно. Настя пока не сильно. Ну, вот таких два ножа у нас нет, там большие есть. Вот. мы обратно положим. Тише, тише. Сейчас мы будем пробовать все, что мы приготовили. Первое я пробую. Здесь все хорошо, буду. Шоколадное тесто. Вкусняха. Наемся я сегодня. Мне лучше, наверное, грибы. Грибы не трогаю. Ага, а горох типа много, да? Ну, маленький. Расскажите потом. Ну и с вами был канал в гостях у Лёли и Аси. Всем пока. Пока. Ставьте лайки, Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока.